dago ez dut txiki txiki bat, berrundu eta marrikasle baino ez dauzkagu, honez, batzutan, benetan. Eta, bueno, e, ingurun euskalduna, txikia da, baina oso eskola anitza da, DBH bat txigarra lanbidezik eta danetari daukagu. Eta, eta bueno, lehen dik, HMH e, sartu aurretik, ba, gu ba, geunkan ja, batxigarren gure proiektu elean ez propioa, txikia, gure txikitasunetik, Baina, hau agertu zanien, ba, bezago gendun, ba, igual gure helburu moduan izan barzala, eredu elean itza, DBH batetik abiatu eta batxillar bigarra maila arte eskaintzea. Aziera, oso argi uki dugu, eredu elean itza autazkoa izan barzan gauza batzala. Ez ikasle guzti edarri gortu, ba, bakoitzak bere sinesmen, eh, religio, baliabide eta barritu baina ba, autazkoa. Eta bestan batetik bai pentsatzen dugulako motivazio berezi bat. Eh, Ez behar da bela ikasle horrek, inglesa guk esan duten moduen euneko laro eta ikasle gara euneko laro eta amabosta euskalduna da, badako guztorki gitsi baina oso ondo integratuak, eta orduen gu gure erronka esan ingeles maila, oinarrezko, oinarreti dakarren ingeles maila hori indartzea. Frantzesare irakasten dugu, baina gitzitzu, <laughs> naguk inglesare ekin dut zau. Ingeles ez irakastea da irakastea, bai hizkuntza eta bai ikasgai horretan ez daukagu zelantzari. July, iremos